dann wollen wir mal Dino testen. Ja, solide. <laughs> Evil Swarm, jetzt echt. Als ob. Ja, nee, ist klar. Really? Dann spielen wir im Dino ohne True King. Alter, wer will den denn auf der Starthand haben? Ja, das ist ja nicht ganz so viel. Snow is Game. Doppelt Game. Snow is Game. Eine kleine Werbeunterbrechung. Sie wollten schon immer wissen, wie Sie Borlo-Drache machen. So einfach geht das. Sie benutzen einfach zwei Handtraps und tada, schon hat man seinen Drachen. Denied. Nope. Ja, kein Problem, dann greife ich halt nochmal an. Das nenne ich mal eine gute Hand. Dann zeig mal den Lightspawn. Alles klar. Nice. Jetzt wird rasiert. RIP. Ach, was soll's. Tino braucht eh nur drei Karten.